igihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa bagenzi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito kandi uno mwanya nongeye kubaha ikaze kugira ngo muze mubane nanjye mu cigwa c'uno munsi ikigwa kivuga ngo ikintu ca mbere dukwiye kwirinda ikintu cya mbere ukwiye kwirinda nanjye nkwiye kwirinda mugenzi nagira ndakubwire yuko iyi ari imbura isa nk'iyanyuma uyu ni umuburo wa nyuma imana iriko iraha abantu bose batuye ku isi kumbure ngo boyumvira kandi bamaze kumva kino kintu cya mbere bakwiye kwirinda bakacirinda buzohabwa ubwami bw'imana budahira. mugenzi n'iyi ni inkuru y'ibyizigiro nkuzaniye ndagusaba ngo utegere icigwa witonze neza ijambo kurindi kugira ngo ushobore gutahura neza ico imana yifuza yuko utahura uno munsi imbere yuko twinjira mu cigwa nyezina nkundira tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'imana mu gusenga uhoraho gitandara kizima wewe ushobora byose kandi utegeka bikaba uravuga bigakomera izina ryawe ntirihabwe icyubahiro, twebwe abantu bawe kandi tuje imbere yawe kugira ngo twigishe uduhe ubwenge bwo kumenya ukuntu dukwiye kwitwara mwa kino gihe kigoye cyane kandi mu bwenge bwacu ushyiremo n'ibyizigiro byo kuzokubona igihe ugiye kuza vuba mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen nibyo mugenzi ntabwo ari iby'imbeshere turi mu gihe cy'imperuka wabyemera cyangwa wareka iki ni igihe gusa cy'uko twumva imburi nyezina tukumva ico Bibiliya iri kiratwigisha kugira ngo natwebwe duharanire gusa nano majambo y'ubugingo imana yaduhaye nk'urumuri rumurikira ibirenge byacu nk'uko byemejwe n'umunyezaburi imburo ya Bibiliya. hamwe no mu mbono yayo icyo bibiriya ibona ibona ikintu gikomeye cyane cyo kwirinda bibiriya iratwereka ikintu gikomeye cyo kwirinda mwa kino gihe cyacu igihe gisanzwe gikomeye cyane icya mbere satani igihe yari ari mu ijoro imana yari yamuremanye ubwenge ubwiza hamwe n'ubukerebutsi cyari ikiremwa mu by'ukuri imana yari yararemye yitayeho cyane kandi cyari ikiremwa cyagomba kwerekana ubwiza bw'imana ku bandi bamarayika ibyanditswe byera bivuga yuko ngo rusuferi yaragenda ku mana bakabonana bahejeje kubonana n'imana iby'imana byose mutumye agaca agenda akabishyikiriza abandi bamarayika nta nkeka cyangwa twokwekeranya cyari ikiremwa cyuzuye mpemu w'imana ikibazo abantu uno munsi twoca twibaza ni icyahe byagenze gute kugira ngo muri uno mumarayika w'umuco haze icyaha hatanguye ubwibone kubera yuko imana yari yaramukujije imushyira hejuru y'abandi bamarayika byamuteye kwiyemera aravuga ati erega ntabwo nari mbereye gusa k'umukuru w'abamarayika ahubwo nanjye nari nkwiye gutwara ibiremwa byose yirabye rabye akabona ubwiza yari afise ubwibone bwiwe bwarakuze cyane aburutisha ubwenge imana yereramuhaye muri ubwo buryo icyaha gikurira muri we kirifondafonda ahinduka umunyabyaha ruhebwa n'ikigomeke ku mana imana yarakoze utwigoro twinshi bishoboka kugira ngo ishobore kurokora ikiremwa cyayo cyari kigiye kujya kure yayo yamara kubera yuko rusuferi yari yafashe ingingo yo kwigwana ko no kumva yuko ahambaye ibi byatumye abyura umugararizo kandi umugararizo wiwe umubera icaha icyaha ciwe camuteye kuba ikiremwa kibi kandi gikwegera ibyaremwe byose umuvumo eee eh, rusuferi yaciye atibuka aza hano ku isi nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya yeremiya igice cya mirongo itanu na rimwe ku murongo wa mirongo itanu na gatatu hamwe na yesaya igice cya cumi na kane ku murongo wa cumi na kabiri hamwe n'umurongo wa cumi na gatatu mbere n'uwa cumi na kane yari yarahawe ubwenge bwinshi kandi utwigoro twinshi tw'imana amajyambo menshi y'imana y'ubugingo mbere n'ibimenyetso bihambaye yari yarabibonye ariko ntibyamutera kugumuka ntibyamutera kureka kugumuka kwiyumva yuko ari we ashoboye ibintu byose kumva yuko nawe icyitwa icyubahiro cyose ari we yogihabwa kumva yuko nawe ashoboye kutemera abandi nibyo byatumye azana umugumuko kandi umugumuko ukomeye ubugumutsi bukomeye hamwe no kugarariza bimuzanira icyaha ibi nibyo nyine byaje no kuboneka ku kiremwa kidasanzwe adamu imana yari yaremye hariya mwitangurira igice cya mbere ku murongo wa igice cya mbere n'igice cya kabiri hamwe n'igice cya gatatu adamu cyari ikiremwa imana yari yaremye kidasanzwe ikiremwa imana yari yitwararitse cyane ku rugero rw'akataraboneka ikindi kigeretswe ko abamarayika mvajuru haruhande y’inyigisha imana ubwayo yari yariyihereye adamu ibyanditswe byera byemeza yuko ngo abamarayika mvajuru bama baje bagasanga bano babyeyi bacu ba mbere muri edeni bakabigisha iby'ubugumutsi bwa rusuferi kandi bakanababwira ukuntu bo kwirinda utwigoro twinshi dukomeye imana yami dukora no kwaba n'ababyeyi bacu ba mbere igihe umugore wiwe eva agiye gukora icyaha agahendwa n'inzoka akajya ku giti imana yari yarababujije adamu na wenyine yariyumviye yuko ibyiwe birangiye ntago yiyumviriye yuko kuri we hariho imana ikomeye imuruta kandi imana ishobora byose yamuremeye umugore wa mbere kandi ishobora kumuremera n'umugore wa kabiri oya ibi ntabyo yiyumviriye ahubwo asimbira nawe ku giti imana yari iramubugije akora icaha inkana mu yandi majambo aragarariza gukunda ikintu cyose ukakirutisha imana gutyo kikakwerekeza kurenga ku mategeko y'imana na byonyine bikwerekeza ku mugararizo umugararizo nawe nicyo kintu cya mbere gikomeye dukwiye kwirinda cyane kwikunda kwa adamu no kutizera imana hama kandi ko no kwitizera ubushobozi bw'imana kumva yo kwigwanirira ku giti ciwe yari yumva yuko yogororokera imana ku nguvu ziwe nyezina ibi byamuteye kugwa mu caha c'ubugarariji kandi icaha c'ubugarariji nico caha gikuru kuko gica gikurura ibyaha byose ukaba ubaye nk'umuntu yugururiye umuyaga urimo ibyatsi ibihunda n'ibindi uri kurahuhwa ugaca wururukira wose mu nzu yiwe kayini niwe tugeze ko itangurira igice cya kane kayini bari barigishijwe be n'uwo bavukana abeli bari barigishijwe neza imana yari yarababwiye buri kimwe cyose n'icyo barikwiye gukora imana yari yarabigaragarije ko inshuro nyinshi yuko ari imana y'urukundo kandi ibi haba kayini haba eva bose bari barabitahuye kayini igihe ikimazi cya abera aricyo cyari kimaze gushimwa kayini yagize inzigo y'inzirikira yari yumva yuko nawe ikimazi ciwe aricyo coshimwa muri ubwo buryo kahini inzigo y'inzirikirira mwica afata ingingo yo gukora icyaha cyo kwica mu yandi majambo yaragarije amajambo imana yari yaramwigishije y'urukundo kayini ntiyitahuye arabe ubunyantege nke bwiwe ngo asabe imana ikigongwe yamara yahisemo guvonda ikiroberi yabigenjeje nk'uko satani na wenyine yabigenjeje muri ubwo buryo afata ubugingo bwiwe bwose n'abazomukomoka ko bose aberekeza muri gihonomu ni ibintu bikomeye cyane reka tugende kuri nowa Noah yari umuntu imana ibona yuko afise umutima nk'uko imana igomba hariya mu itanguriro duhereye mu gihe cya gatandatu gushikana mu gice cya cumi turahabona iby'uyu mugabo nowa ikibabaje igihe imana yari yiheje kumurokora imurokoreye mu bwato be n'abahungu biwe n'umugore wiwe n'abakazana biwe nowa yabonye yuko nawe aragahambaye muri ubwo buryo yiterera yiterera imizabibu imizabibu imaze gukura akora inzoga yihereza mutwe araborerwa muri ubwo buryo akwegera imivumo umwana wiwe nowa yishizemo yuko aragakomeye nawe amaze kwishyiramo yuko aragakomeye akora ibitokorwa muri ubwo buryo agwa mu cyaha cy'ubugarariki ndagira ngo mugenzi utegere icibyo kiriko kiratwerekeza neza buhoro buhoro kugira ngo ushobore gutahura icijuru ririkorera kubwira uno munsi aha kuvuga benshi muri bibiliya bagiye bashikirwa n'ibintu bikomakomeye cyane aha ntitwovuga sogokuruzi w'abizera aburahamu canke yuda umuhungu wa yakobo mbere reka tuvuge na dawidi hariya muri samweri icete igitabo cya kabiri cya samweri ugisomye ubona inkuru ya dawidi dawidi yari umuntu imana yashima imana yari yamukoresheje ibikomeye n'ibitangaza imana yari yarafashije dawidi guhangana n'ibintu bikomakomeye mu ishyamba intare hamwe n'ibindi imana kugeza n'aho imurobanurira iravuga ati mu bantu bose mbona bahari nta muntu ahari yoshobora kurongora ubwoko bwanjye nka dawidi imana imaze gukuza dawidi dawidi yarakuze cyane kugeza n'aho yiyumvira yuko ibintu byose ari rwiwe ikintu cyose abonye yacabona abona yuko ari rwiwe asimbira no ku bitari ibyo atari yemerewe yiboneye umugore ari ariko aroga mukabeti sheba aravuga ngo ntujya n'igwanjye genda mumunzanire asambara nawe bimutera gukora icyaha kugumuka ku mategeko imana yari yamuhaye yarenze ku mategeko ari we yategerezwa kuyahagararira imana yari yamushize ngo arongore ubwoko bw'abisirayeli nk'umurongozi abuyoborera mu gukurikiza ikibyagezwe by'imana byari byarigishije nyamara kwiyumvira yuko ibintu byose ari rwiwe kwikunda mu yandi majyambere byatumye dawidi adaha imana icyubahiro ngo yizere imana akore iby'imana ye yamushyiriyeho gukora bimutera gukora icyaha ndagira ngo mugenzi ukomeze wumvirize ikigwa kiriho kiratwerekeza aha twavuga umuhungu wiwe salomo salomo nawe ushobora gusoma inkuru yiwe mu bice bya mbere bitangura by'igitabo cy'abami salomo yari umuntu ahambaye mbere n'igihe imana yamubwiye ati salomo nsaba icyo ugomba yaciye asaba imana ubwenge yari umuhanga wa mbere mu bwenge yamara igihe imana yari yamaze kumukuza ikamuha kugira amahoro mu gihugu ciwe ikarinda imbibe z'abisirayeli ngo ntihakagire igihugu na kimwe kiba umwansi w'igihugu c'abisirayeli salomo yari yajyaye asimbira ku tugore twose abonye abanyamahanga ashyira mu nzu muri ubwo buryo asanga ariko arasenga ibigirwamana yibagiye salomo imana yaramuhaye ubwenge kugeza n'aho yiyumvira yuko aragahambaye ubwenge bwiwe buramucanga abujyana mu bagore yirongorera abagore benshi kugeza n'aho atarakirobanura umugore arongora arongora abagore basenga ibigirwamana bamukwegera mu bigirwamana naho yatanze imburi nyinshi ku isi n'ibyiyumviro bikomakomeye bifasha abantu ku isi ntibyamubujije kuba ikigomeke ku mana agarariza imana ni hehe icigwa none kiriko kiratwerekeza uno munsi abana b'abisirayeli navuze ngo ikintu gikomeye dukwiye kwirinda iki nacyo wirinde kugarariza ubugarari bari kwishyigikira mu mafuti yabo bari gutanga ubutumwa butari bwo bose bagendereye amaronko y'umubiri gusa ibyubahiro kurondera ubutunzi hamwe n'ibindi none ikigwa uno munsi kiriko kiratwigisha iki ikigwa kiriko kiratwigisha ibintu bidasanzwe ibyaha kwabaye bose kugarariza icyo ibyanditswe byera bivuga icyabaye icyaha ibyabaye ibyaha by'abantu bose tumaze kudondagura byabaye kugarariza icyo ibyanditswe byera bivuga umugararizo ni mubi mugenzi wirinde kugarariza kuko definisiyo ikomeye y'icaha ni umugararizi ni umugararizo ariko nange ndagushirira ko ngo umugararizo urengeye kuba icaha coroshe gusa ahubwo umugararizo ni kwiyegurira kugira ngo abe arico kigukoresha kikuyobore kandi impera n'imperuka icaha kiyobora umuntu kimujyana muri gihonomu iyi niyo ngorane y'icaha ibi bose kugira ngo bashobore kugwa mu mugararizo mu mugararizo babitewe n'iki babitewe no kutizera imana ntibizeye imana oya barondeye kuyigwanira ku giti cyabo ntibigeze bagira icyizere ku mana ariko kandi ntirengabize yuko mu bo twavuze hariho abagiye bahindukirira imana kubwo kwizera bakaba uno munsi baharurwa mu gitigiri cy'abagororotsi kwishyira hejuru jekone ibi ndabizi ibi nibyo ndabizi njyewe narasomye byinshi hamwe n'ibindi kwishyira hejuru y'uko ari wewe watoranijwe ibi nibyo tubona ku bisirayeri bishyize hejuru y'uko aribo batoranijwe abantu bishyira hejuru bagashobora kwerekana yuko bobo bakijijwe mwahura n'umuntu ubona arakijijwe ubu narakijijwe yewe ubu narakijijwe narakijijwe wamubaza ngo wakijijwe iki agaca ubwanwa bwaca bufuka umunwa akaba yobura ibyo yakijijwe we wakijijwe iki pesi ibi niko byagiye bigenda kwanka kugawa umuntu akavuga ati basuzuguritse pe ntubasuzuguritse muri ubwo buryo yamara kwanka kugawa agaca agwa mu cyaha cyo kugarara ibice byanditswe byera bivuga ikindi nacyo kurondera ibiti byo hejuru kumva yuko woba karuhariwe mu kumenyekana woba nawe umusitari nawe wotegeka haba mu ishengero haba mu gihugu haba mu bindi bintu mu mashyirahamwe hamwe n'ibindi amarobingi gusa yo kumva yuko ariwe woba mukuru yuko woba mukuru kurondera ibiti byo hejuru kwironderera ubutunzi kugumurundarunda ibyo bintu byose ngo byitwe gwawe hano ku isi kumva yuko abagore benshi bo bagwawe kuba umva yuko ikintu cyose ubonye cyiza cyo bagwawe kumva yuko nawe wokubaka ama etaje kumva yuko nawe wogura imodoka nziza hamwe n'ibindi gusa umwitwarariko wawe ukaba uko ku buryo n'ikibi cyose waba witeguriye kugikora kugira ngo ushike ku ntumbero yawe ducungure turi bubone n'ibindi mu kanya aha tubona yuko ivuka ry'amashengero menshi ku isi mbere harimo n'ishengero rya ekereziya gaturika twavuga yuko ariryo rikuriye amashengero menshi ku isi hose havuye byose byavuye kwa bino bintu duhegeye kudondagura kubera yuko ishengero rya gaturika byavutse mu gihe cya perugamo perugamo bisobanura ngo ahirengeye aho uwarongora ishengero rukirisito yemeye akaheba ibyo bintu ahubwo akagenda kwifatanya n'abapagani kugira ngo bashinge irindi shengero noneho ririmo abapagani n'abakirisitu babyumva kumwe bashize hamwe muri ubwo buryo yemera kugarariza iby'imana yavuze ahubwo ashyira avanga iby'imana n'amategeko y'iby'idini bya gipagani n'ayandi madini n'amashengero yose yagiye avuka y'iyo nkora ku ishengero ry'ukuri ry'amasigarira byasigaye yitondera ibyagezwe by'imana bose baragenda na n'ubu ntibarahera bakomeza gucika ibyigomeke kuri kirisito kubera yuko abagenda bose bakava ku ishingiro rya kirisito baca bahinduka abagwanya yesu kirisito ikintu butso bamenyera ko ni ikihe aba bantu ntabwo bigera baburira ubutumwa bwiza oya umuntu wese atavugira kirisito ntabwo yigera avuga ubutumwa bwiza ndabasubiriremo neza ubutumwa bwiza icyo ari cyo ubutumwa bwiza nubu ngo mwihane ibyaha mubabarirwe ibyaha mwihana ibyaha kandi abihana bose barababarigwa kandi bakitegurira iby'ubwami bw'imana aba bantu ntibarajwe inshinga ntabwo barajwe inshinga nuko abantu bakira ibyaha kuko niwe mugambi wa satani barajwe inshinga yuko ni ukwambara neza barajwe ishinga yuko nokwimwosha neza barajwe ishinga nuko nokwambara agatambara mu mutwe barajwe ishinga nuko nsenze mpagaze cyangwa nicaye barajwe ishinga ku byo kurya barajwe ishinga ku byo ubumenyi runaka barazwi ishinga no gutora amafuti ya bagenzi babo baratwa ishinga no kwiyerekana yuko aribo bahegeje baratwa ishinga no kurondera ubutunzi baratwa ishinga no kurondera ibyubahiro barazwi ishinga no kwigwanira ku giti cyabo kwerekana yuko aribo bahambaye kwerekana yuko ukuguru kwabo kwa mbere kwamaze gushyika mu ijuru nayo ari amahendanyi nibyo biri kuranga abantu turi bubirabe imbere y'uko turangiza ikigwa cy'uno munsi mu yandi majyambere nta kindi kintu baragishingwa nacyo atari inyungu z'umubiri niba muntu mwa kino gihe indwi yose ishobora guhera ibyiyumviro byawe byose ari iby'inyungu z'umubiri heba ikebuke pe banza wisuzume ku giti cyawe nanjye nisuzume ku giti cyanjye ndabe ibyo ndimwo yuko ari inyungu z'umubiri cyanjye ari inyungu z'impemu abantu turi ko turataha mu ijoro niba ndiko ndubaka niba nguze imodoka niba nguze ikirato cyangwa ipantaro byose nari nkwiye kubigura mfise umugambi umwe gusa wo kwitegurira igikorwa cy'imana ngo niteguze abandi bataramenya agakiza y'uko igihe cyo kuza k'umwami wacu kigeze kandi bakwiye kwihana ibyaha kandi uwihana ibyaha wese arabarirwa kandi amaze kubabarirwa izina ryiwe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo azobana natwe mu gusanganira umwami wacu yesu kirisita agiye kuza vuba pawulo yandikiye timoteyo amajyamba adasanzwe pawulo yandikiye timoteyo hariya mu gitabo cya kabiri pawulo yandikiye timoteyo ni igice cyaho cya gatatu aravuga ati ari kumenya yuko duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'icyenda ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera birarira bibona oya reka tugende ku ijambo ku ijambo kuko abantu mwa kino gihe cyacu cy'iherezo bazoba bakunda gusa ndababwira mubanze muze muratahura amajambo bakunda gusa ntabwo umuntu avuga ngo ngo none ngo wowe nguranka amahera eh, ijambo ry'imana rivuze ngo bazoba bakunda gusa ni kuvuga ngo nibyo bazoba bashyizemo umutima gusa inyungu z'umubiri gusa bakunda bikunda gusa ni kuvuga ngo ntibasumirinda akantu kose nzana kirya kintu ni cyanje icyiza cyose ni cyanje ni njyewe mbere ni njyewe novuga mu rusengero ntasiguye mu rusengero ntibumva ni njyewe muririmbyi karuhariwe ni njyewe mu byo n'abera bari kwishyigikira mu mafuti yabo bari gutanga ubutumwa butari bwo bose bagendereye amaronko y'umubiri gusa ibyubahiro kurondera ubutunzi hamwe n'ibindi none ikigwa no munsi kiriko kiratwigisha iki ikigwa kiriko kiratwigisha ibintu bidasanzwe ibyaha kwabaye bose kugarariza icyo ibyanditswe byera bivuga icyabaye icyaha ibyabaye ibyaha by'abantu bose tumaze kudondagura byabaye kugarariza icyo ibyanditswe byera bivuga umugararizo ni mubi mugenzi wirinde kugarariza kuko definisiyo ikomeye y'icaha ni umugararizi ni umugararizo ariko nange ndagushirira ko ngo umugararizo urengeye kuba icaha coroshe gusa ahubwo umugararizo ni kwiyegurira icaha kugira ngo abe arico kigukoresha kikuyobore kandi impera n'imperuka icaha kiyobora umuntu kimujyana muri gihonomo iyi niyo ngorane y'icaha ibi bose kugira ngo bashobore kugwa mu mugararizo mu mugararizo babitewe n'iki babitewe no kutizera imana ntibizeye imana oya barondeye kuyigwanira ku giti cyabo ntibigeze bagira icyizere ku mana ariko kandi ntirengabize yuko mu bo twavuze hariho abagiye bahindukirira imana kubwo kwizera bakaba uno munsi baharurwa mu gitigiri cy'abagororotsi kwishyira hejuru jekone ibi ndabizi ibi ni njye ndabizi njyewe narasomye byinshi hamwe n'ibindi kwishyira hejuru y'uko ari wewe watoranijwe ibi nibyo tubona ku bisirayeri bishyize hejuru y'uko aribo batoranijwe abantu bishyira hejuru bagashobora kwerekana yuko bobo bakirijwe mwahura n'umuntu ubona arakijijwe ubu narakijijwe yewe ubu narakijijwe narakijijwe wamubaza ngo wakijijwe iki ubwanwa bwaca bufuka umunwa akaba yobura ibyo yakijijwe we wakijijwe kipe ibi niko byagiye bigenda kwanka kugawa umuntu akavuga ati noba nsuzuguritse pe noba nsuzuguritse muri ubwo buryo yamara kwanka kugawa agaca agwa mu cyaha cyo kugaragaza ibice byanditswe byera bivuga ikindi nacyo kurondera ibiti byo hejuru kumva yuko woba karuhariwe mu kumenyekana woba nawe umusitari nawe wotegeka haba mu ishengero haba mu gihugu haba mu bindi bintu mu mashyirahamwe hamwe n'ibindi amarobingi gusa yo kumva yuko ariwe woba mukuru yuko woba mukuru kurondera ibiti byo hejuru kwirondera ubutunzi kubw'umurundarunda bintu byose ngo byitwe gwawe hano ku isi kumva yuko abagore benshi bo bagwawe umva yuko ikintu cyose ubonye cyiza cyo bagwawe kumva yuko nawe kubaka ama kumva yuko nawe wogura imodoka nziza hamwe n'ibindi gusa umwitwarariko wawe ukabuko ku buryo n'ikibi cyose waba witeguriye kugikora kugira ngo ushike ku ntumbero yawe kumbure turi bubone n'ibindi mu kanya aha tubona yuko ivuka ry'amashengero menshi ku isi mbere harimo n'ishengero rya ekereziya gaturika twavuga yuko ariryo rikuriye amashengero menshi ku isi hose havuye byose byavuye kwa bino bintu duhegeye kudondagura kubera yuko ishengero rya gaturika byavutse mu gihe cya perugamo perugamo bisobanura ngo ahirengeye aho uwarongora ishengero rukirisito yemeye akaheba ibyo bintu ahubwo akagenda kwifatanya n'abapagani kugira ngo bashinge irindi shengero noneho ririmo abapagani n'abakirisitu babyumva kumwe bashize hamwe muri ubwo buryo yemera kugarariza iby'imana yavuze ahubwo ashyira avanga iby'imana n'amategeko y'iby'idini bya gipagani n'ayandi madini n'amashengero yose yagiye avuka y'iyo nkora ku ishengero ry'ukuri ry'amasigarira byasigaye yitondera ibyagezwe by'imana bose baragenda na n'ubu ntibarahera bakomeza gucika ibyigomeke kuri kirisito kubera yuko abagenda bose bakava ku ishingiro rya kirisito baca bahinduka abagwanya yesu kirisito ikintu uzobamenyera ko ni ikihe aba bantu ntabwo bigera baburira ubutumwa bwiza oya umuntu wese atavugira kirisito ntago yigera avuga ubutumwa bwiza ndabasubiriremo neza ubutumwa bwiza icyo ari cyo ubutumwa bwiza nubu ngo mwihane ibyaha mubabarigwe ibyaha mwihana ibyaha kandi abihana bose barababarigwa kandi bakitegurira iby'ubwami bw'imana aba bantu ntibarajwe inshinga ntabwo barajwe inshinga nuko abantu bakira ibyaha kuko niwe mugambi wa satani barajwe ishinga yuko ni ukwambara neza baratwa ishinga y'ukuntu wokwimosha neza baratwa ishinga n'ukuntu wokwambara agatambara mu mutwe baratwa ishinga n'uko nsenze mpagaze canke nicaye baratwa ishinga ku byo kurya baratwa ishinga ku byo ubumenyi runaka barazwi ishinga no gutora abafuti ya bagenzi babo barazwa ishinga no kwiyerekana yuko aribo bahegeje barazwa ishinga no kurondera ubutunzi barazwa ishinga no kurondera ibyubahiro barazwa ishinga no kwigwanira ku giti cyabo kwerekana yuko aribo bahambaye kwerekana yuko ukuguru kwabo kwa mbere kwamaze gushyika mu ijuru nayo ari amahendanye nibyo biri kuranga abantu turi birabe imbere y'uko turangiza ikigwa cy'uno munsi mu yandi majyambere nta kindi kintu baragishingwa nacyo atari inyungu z'umubiri niba muntu mwa kino gihe indwi yose ishobora guhera ibyiyumviro byawe byose ari iby'inyungu z'umubiri heba ikebuke pe banza wisuzume ku giti cyawe nanjye nisuzume ku giti cyanjye ndabe ibyo ndimwo yuko ari inyungu z'umubiri cyanjye ari inyungu z'impemu abantu turi ko turataha mu ijoro niba ndiko ndubaka inzu niba nguze imodoka niba nguze ikirato cyangwa ipantaro byose nari nkwiye kubigura mfise umugambi umwe gusa nko kwitegurira igikorwa cy'imana ngo niteguze abandi bataramenya agakiza yuko igihe cyo kuza k'umwami wacu kigeze kandi bakwiye kwihana ibyaha kandi uwihana ibyaha wese arabarirwa kandi amaze kubabarirwa izina ryiwe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo azobana natwe mu gusanganira umwami wacu yesu kirisita agiye kuza vuba pawulo yandikiye timoteyo amajyamba adasanzwe pawulo yandikiye timoteyo hariya mu gitabo cya kabiri pawulo yandikiye timoteyo n'igice cyaho cya gatatu aravuga ati ari kumenya yuko duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'icyenda ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera birarira bibona oya reka tugende ku ijambo ku ijambo kuko abantu nka kino gihe cyacu cy'iherezo bazoba bakunda gusa ndababwira mubanze muze muratahura amajambo bakunda gusa ntabwo umuntu avuga ngo ngo none wowe nguranka amahera eh, ijambo ry'imana rivuze ngo bazoba bakunda gusa ni kuvuga ngo nibyo bazoba bashyizemo umutima gusa inyungu z'umubiri gusa bakunda bikunda gusa ni kuvuga ngo ntibasumirinda akantu kose nzana kijya kintu ni cyanje icyiza cyose ni cyane ni njyewe mbere ni njyewe novuga mu rusengero ntasiguye mu rusengero ntibumva ni njyewe muririmbyi karuhariwe ni njyewe mu byo ndi uwa mbere mu by'intungamagara erega ndazi ubuhanuzi erega bariya baraguye hamwe n'ibindi ibi ngo nibyo bazoba barimo kandi abandi ibi bintu tugiye kuvuga ntabwo ari impaka ngo bibe bikuboneka ko byose oya ushobora kuboneka ko na kimwe bakunda amahera niyo ari mu rusengero ari gusenga usanga ari karakarikira eh, aturumva za soya ni ibiri ijana aha mu rusengero ntama rero urumva nzoce ndabigurisha uku aho ari mu rusengero kubera yuko umutima wiwe n'ubwenge bwiwe yabushize ku butunzi iyo bavuze ngo nimushikanire imana muzane ibyo mufise mubishikanire imana kugira ngo bishobore gukora igihugu cy'imana uyu muntu acapfunya aba bari muri ba bandi bariko barigisha uno munsi ngo abantu ntibatange mu rusengero, nimutangire igira cumi ntimutange amashikanwa ahubwo ngewe ndi umuhinga aho ntiyize n'ibyo kubungabunga ubutunzi ngewe ndi umuhinga uramubaza akwereke diporoma bifitiye ngewe ndi umuhinga wo kuzigama ibintu by'imana abapasiteri baraguye bizane abari ngewe ndabikoresha hiwe abantu bahendwa hari abantu bahendwa agaca gushikanira imana mu rusengero akagenda kubitanga aho bitari bigenewe pawuro arandikira timoteyo ngo mwa gihe abantu baza bakunda amahera hari abantu bakunda amahera yewe n'iyo yicaye mu rusengero ntasenga aguma yiyumvira by'amahera aguma arondera utuntu yo kwandika kugeza naho yiyumvira kwandika utuntu dutabo dutera ubwoba kubera yuko abantu bakunda ibintu biteye ubwoba n'ibiteye isoni eh, murabizi yuko ugiye kuraba iyo habaye nk'amakuru neza mu gihugu hakozwe ibintu byiza habaye amanama barapfundika ibintu bimeze neza uzoza wumva umuntu avuga ngo amakuru y'uno munsi ntiyararyoshye ariko ari amakuru arimo ngo urumva ngo bishe naka muzokumva nicyo gituma abantu usanga bakurikirana cyane ibinyamakuru Eh, ibinyamakuru byigenga bidakorera mu mategeko kuko usanga bivuga inkuru zo guhuruza n'inkuru ziri ziri cyane usanga arizo abantu bitaho cyane eh, nuko rero ni kuvuga ngo abantu bakunda ibibi cyane mwa kino gihe cyacu birarira eh, haruhande yo gukunda amahera haca haza kwirarira kwirarira ni ijambo rivuga ati njyewe narahejeje urira gusoma isomo ryanjye ati reka ibyo narabisomye sha eh, ibyo narabisomye hmm. kwirarira kumva yuko wikwije wewe wamaze kurengana kugeza n'aho wiyaturaka amajyamba ati njyewe ndi umugororotsi uri umugororotsi mugabo uri kura amaso yawe ntagara ya yesu kirisito amaso ya yesu kirisito ni gukiza intama z'imana zazimiye nawe amaso yawe ni guhangana n'ibitari ibyo guhangana urajwe ishinga n'ibitari ibyo kurazwa ishinga arabandanya ngo bibona babona yuko aribo bakize ibi kwibona bihuje na ba bagenda mu mashengero kugira ngo biyerekane ku mpuzu ibi twavuga kandi yuko biri no muri ba babavuga b'abavugabutumwa bavuga ubutumwa gusa kugira ngo bahinduke ibyamamare batukana aha rero ngo abantu binjira mu rusengero baca bavuga ngo ikibara kirenganye binjira mu mashengero bacavuga ngo ikibara kirengaye yamara na twebwe abakozi b'imana nako abigira abakozi b'imana baragwa mu makosa yo gutukana eh, ibi rero mu bitandukanye hari kuvuga ukuri umuntu akiyumvira ngo wamututse kandi wavuze ukuri n'ahandi ugenda ku ruhimbi ngo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza ukaba ugiye kuvuga ibintu bitari bikenewe yuko bivugwa aha rero n'umuntu wese acayumva yuko ijambo ryose umuntu akwiye kuvuga rikwiye kuba ijambo ryo gukuza no kugirira neza no kwerekeza kuri yesu umuntu wese agiye kuryumva batumvira ababyeyi ni kuvuga ngo hano harimo no kumvira abarongozi intashima ntibigera bashima hari abantu usanga ari abantu banegura gusa ibintu byose babinegura ibintu byose babinegura kugeza n'aho nigeze eh, nigeze kumva abantu umuntu yari karavuga avuga ngo usha yari yicaye ahantu hari misiyoni y'ishengero riri aho eh, hama aravuga ngo usha ngo abapasiteri ngo bakera ngo barabika ngo ibifaranga ngo abo nabo ngo ni kubijya gusa ntibigera babona igikorwa cyiza cyakozwe ibi biraba no mu mareta no mu bihugu kubera yuko abavugabutumwa turigisha kugira ngo n'ibihugu bikomere kugira ngo abantu tubakebure eh, kumvira no gukurikiza imyifatoruntu y'igihugu kibahamagarira gukora hari abantu uzosanga ibintu byose ari gupinza gusa ari gupinza ari gupinza ataciza bigera babona kira gihe cyose ibintu byose babibonamo ikibi kunegura gusa banegura bakanegura noneho n'iby'imana umuntu iyo atanguye kugarariza ku cyanditswe kimwe gusa aragarariza no ku bindi kugeza azogera n'ahabwa ati sha bibiriya siyo ni igitito ibyanditswe byera si ibyo n'ibihimbano by'abantu ibyo ni iby'abazungu kubera ko ibintu byamaze kuguca ibikiranira ko bigatangura kuvuga n'amajyambo y'amarugutano badakunda n'ababo eh, batiyumvira yuko bagenzi babo bokira ariko amajambo yabo n'ibikorwa byabo ni ibyo gusambura mbere bagasambura n'abo imana yari irabahaye kugira ngo abe aribo babakiza banka kuzura iki ni ikintu gikomeye cyane imana yadushizeho ku isi nk'ubantu batandukanye kugira ngo umwe umwe wese yerekane umuco wa kirisito kuri mugenzi wiwe gutyo twabe turondera kwiyuzuza no kwishyira hamwe ariko uku kwishyira hamwe tutarekuriwe yuko twishyira hamwe mu kurenga iby'ijambo ry'imana rivuga ahubwo ni kwishyira hamwe dushyizwe hamwe n'iki byanditswe byera bitubwira hano hantu muhatahure neza huzura badakunda ibyiza abaguranyi ibirandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha imana mugenzi iyo ijambo ry'imana rivuze wanka kumva ukuri kubera yuko utari mu biguhimbara iyo ugiye gusenga bakigisha ibintu bidahwanye n'uko we wabigomba eee ugacugumuka iyo ugiye ku radio yawe wumva indirimbo iraguhanuye ngo ugendere mu by'ijambo ry'imana ryavuze ugacugumuka mu gihe uba uri kurumva ibyigwa nk'ibi ukumva yuko bigucumise ku kibi cyawe ugaca ugumuka ugaca uvuga ibyo ndabyemera kubera yuko wowe ufise ibintu wamaze gupakira mu bwenge bwawe kubera yuko wowe ufise indinganizo wamaze kwiha ariko ijambo ry'imana rikaguha imburi ukaguma ugumuka ugaragaza ati no mbere n'ibyo ntuzosubire kubivuga hari umuntu nigeze kurungikira ikigwa nk'iki gitanga imburi yo kuva mu byaha baravuga ati ngo ntuzosubire kundungikira ibyo bintu simbikeneye njyewe narahegeje yari mwene data w'umuporotesitanti umwe mu madini y'abaporotesitanti aravuga ngo njyewe ngo narahegeje ibyo nakiriye nakiriye oya ni igihe cyo kurondera ukuri kubera yuko ijambo ry'imana ritubwira ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya ijambo ry'imana ritubwira yuko kandi ribana rivuga ati bafise ishusho yo kubaha imana hari abandi nabo biyerekana yewe bakagenda n'akanyegeri kuba bogasimba batokica ngo bagahonyore bakerekana ishusho yo kwemera imana ibi rero nibyo biharawe abanyakiri bose bari kwerekana ishusho y'imana abaririmbyi b'imiziki bari kuririmba ishusho y'imana abahanga ku isi bose bavuga ngo twifashishe iby'iyobokamana twifashishe iby'iyobokamana mbere n'amadini asenga ibigirwamana ku isi nayo nyine ni uko afite ishusho yo kubaha imana ku isi abantu bose haba umunyakibi haba utari umunyakibi bose bari kubarondera kwiha ishusho yo kubaha imana bano bantu bose bari muri ino migwi tumaze kudondagura nta kindi bafise naho bahakana ukwemera naho bahakana ibyanditswe byera naho birarira naho bakunda amafaranga ariko kandi baguma biyitwa yuko ari abantu b'imana agashusho ko kubaha imana ntibifuza yuko kabavako ni ikintu gikomeye cyane cyane pe ijambo ry'imana ribanda rivuga ati kuko muri bo muri abo twavuze harimo abagabo banyengetera mu nzu bagatwara abagore b'abandi b'abagore batagira imitima baremewe n'ibyaha batwarwa no kwifuza ku buryo bwinshi kubera yuko kugoroka kwaba ari uko kwiyorobeka uwo muntu wese yiyorobeka guhendwa kwa satani kose kuje kuramutwara gutyo abantu bakazosigara bamutangarira kubera yuko ibyo yakoze binyuranye n'icyo ibyanditswe byera bivuga iyo wizeye imana kubw'ibihababo iyo ushatse kwizera imana kubw'ingufu zawe iyo ushatse kugenda nk'uko ubyigombeye nta nkeka impera n'imperuka uba uri ko utera werekeza muri gihonomu isomo ribandanya ritubwira ati nk'umugabo hano ku murongo w'icenda ntibazoshobora kurengaho kuko ubusazi bwabo buzogaragarira abantu bose nk'uko ubw'ababandi bwagaragaye wiyorobeke mugenzi ureke nagenda kubwire yuko muntu wese hariho abantu uno munsi hariho intambara y'abantu baruhuka isabato n'abantu bataruhuka isabato muri ubwo buryo abantu benshi baca biyumvira yuko kuruhuka isabato byonyine bihagije nka kino gihe hariko haravuka amadini menshi y'abantu baruhuka isabato kurusha uko havuka amadini y'abantu bataruhuka isabato kubera yuko satani yabonye yuko abantu benshi kumva ubutumwa bw'isabato babwumva ubu rero yashyizeho ukuntu ayobya abantu hama bashigikire bashimikire ku isabato gusa ku isabato risenga ku isabato wumvise ati bariya basenga ku isabato oke nsenga ku isabato nsenga ku isabato bizoherera muri nsenga ku isabato nagira nakubwire yuko niba ibi bintu duhejeje kudondagura nibyo bintu biranga abantu bazoshigwa k'ikimenyetso cy'igikoko n'abantu bose biyorobeka abantu babonekwa ko bino bintu tumaze kuvuga nibo bantu bazoshigwa k'ikimenyetso cy'igikoko nibo bazoshigwa ko ikimenyetso cyo kwitwa abanyabyaha ruhebwa kubera yuko biyorobeka umucuraza uraza imburi barazihabwa ntibumva eh, umuntu wese ahabwa imburi ntayiyerekeze ko akayerekeza kuri bagenzi we uyu muntu ariteguye gushyirwako k’ikimenyetso cy'igikoko abenshi mu bantu baruhuka isabato Bazoshigwa ikimenyetso cy'igikoko ni kuvuga ngo umuntu wese aruhuka isabato ariko akaba akora ikindi cyaha akabagwa mwari ni kosa ryo kugarariza iki ibyanditswe byera bivuga ku bw'inyungu twamaze kudondagura n'ibyo twamaze kudondagura byose azoshigwako ikimenyetso cy'igikoko ariko kandi umuntu nawe aruhuka dimanshi ni kuvuga ngo ataruhuka isabato ariko ngo bino bintu tumaze kuvuga bitamuboneka ko ibyanditswe byera byemeza yuko ngo azokumva ijwi ry'umwungere asohoke muri iyo baburoni aze kwifatanya n'abandi bakirisito b'ukuri mu kurwanya intambara iheruka ni kuvuga ngo hazoba vise verisa umuntu ahagaze ku isabato gusa azoyivanwo agende kumera nka bariya bayuda babaye ibyigomeke kuri roma bakarwanya abakristo b'ukuri bayobowe na yesu uyu muntu ni kazomera ariko kandi nk'uko byagaragaye kuri koroneriyo wewe nawe yavuye mu bantu bari bayoboka ibya roma aza kwifatanya n'abakristo b'ukuri ni kuvuga ngo abantu baruhuka dimashe ku wa mbere w'iminsi indwi bategerezwa nabo gusenga imana nk'uko koroneriyo yasenze imana hariya muri mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi na rimwe igice cy'icumi n'igice cya cumi na rimwe imana nayo uno munsi iri kiramurungikira abantu tumeze nka petero kugira ngo tumubwire icyo akwiriye gukora wumva ijwi ryose riri kuriramuhamagara rya yesu kirisito akasohoka muri baburoni muri ayo madini arimwo muri ayo mashengero arimwo akaza akakira ukuri akemera kubatizwa mu izina rya yesu akamera gufatanya n'abandi bera bose kugira ngo bizere yesu kirisito kandi nawe abahe kwitondera ibyagezwe by'imana uyu azokira ni kuvuga ngo abakristo bemera ukuri haba abakomeye n'abadakomeye ndagira ngo mugenzi utahura n'amajyamba abakirisitu bemera ukuri haba abakomeye n'abadakomeye nibo bonyine bazoshirwako ikimenyetso cy'imana ibi tubivuga twifashishije muri ruka igice cya cumi n'icyenda ni ku murongo waho w'icumi ruka igice cyaho cya cumi n'icyenda ku murongo w'icumi haravuga ati kandi umwana w'umuntu yazanye no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye umuntu wese yumva ukuri akakwiyerekeza ko yaba mwakino gihe akiri umunyabyaha yaba yesu yaramaze kumukiza uyu wenyine ntiwashobora gukira kandi akandi agashyirwa k'ikimenyetso cy'imana ibi niko biri uwemera ukuri ukuri agaca kwitumbereza ko kukamumurikira ukuri kumaze kumumurikira kumuhindura ikintu kidasanzwe nawe agaca abona ibyaha byiwe kandi abonye ibyaha byiwe aca yesu none ko waje kurondera icyari cyarazimiye kandi muri ibyo byazimiye nkakaba ndimo kandi nkakaba ndi mu by'agahebuza nk'uko na paul ibyamugende hariya mu cete cya mbere yandikiye timoteyo igice cya mbere ku murongo wa cumi na gatanu bacuvuga ati none yesu ntabuze iki kugira ngo nkire yesu aho nyine acamukira kandi ariteguye gutsindagiza iyo ntama ivunika ivunika ayitsindagize kugeza ahiyo iyo ntama inzobe ikintu kidasanzwe abanyefeso niho tugiye kurangiriza igice cya gatandatu ku murongo waho w'icumi abanyefeso igice cyaho cya gatandatu abanyefeso igice ni cya gatandatu duhera ku murongo waho w'icumi twishikanira ku murongo waho wa mirongo ibiri ibigwanishwa by'umukristo ibisigaye munezererwe mu mwami dufate ingingo yo kwegurira ubuzima bwacu yesu kirisito gusa no mu bushobozi bwiwe bwinshi ku murongo wa cumi na gatatu kuko ku bw'ibyo mwabiri ibigwanishwa byose by'imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye nuko rero mushikame mukenyere ukuri iyo ukuri kose kuje utegerezwa kumenya ko ari ukuri naho nyine ni uko gusa uba wahungiye muri yesu kirisito hama mwambaye inkweto z'ibyo ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi hamwe n'ibyo byose ntabire nkinzo yo kwizera niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose ya mwabire inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mwemu niyo jambo ry'imana musengere muri mwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no no kwinginga kandi byo mubibere maso mukobeje rwose musengere abera kandi nanjye nyine munsengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvutse kose kuko ndi ntumwa yabwo twame dusenga ibihe byose twame turondera ubushobozi ibihe byose abantu bose bakomeza kurondera ukwezwa no gutunganya basengeranira bemerana umwe wese ashigikira mugenzi wiwe wemere ubunyantege nke bwa mugenzawe hama na mugenzawe nawe yemere ubunyantege nke bwawe hama igikuru ntabwo ari kugarariza ukuri ahubwo igikuru ni kwemera yuko ari ukuri ariko wowe utagushoboye kandi umaze kwemera yuko utagushoboye ucuza kuri yesu kugira ngo agukize iyi niyo nama imana yifuza yuko ndaguha uno munsi niba wumvise ukuri reka gucukugarariza oti ibyo navutse no wewe ubwo bucumuri kurabukura hihe n'ibindi umugararizo n'icyaha kibi kandi abagarariji bose umuntu wese agarariza ukuri ntazokira ahubwo azoba mu byigomeke by'ijuru afatanye na satani kurwanya abera gushitsa arimbukanye n'icyaha ciwe yamara abemera kwicisha bugufi bakemerana mu bunyantege nke bwabo umwe akarondera gukomeza mugenzi we tugasengeranira twese nk'uko ijuru ribiduhamagarira abo bonyine nibo bazokira mugenzi nawe urashaka gukira ngo uzobane natwe mu gusanganira umwami wacu yesu kirisi igihe azobaje urahawe ikaze ushobora mugenzi nawe kuza ukadusanga n'abera bose tukifatanya gusanganira umwami wacu yesu kirisi ubwo agiye kuza ntakira ijambo ry'imana ntibibagire gukora abone kandi wongere ukore na partage kugira ngo ino mbura ishikire bagenzi bawe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 gira nawe icyo uterereye mwakino kino givuba dukorera imana mu gukora paritaje kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi